pa pa para pa pa ah, pa ah, ah. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta Preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserte Assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci uh, uh, uh. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa.